Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. Шахсоне ки гузаштани сарҳади граница доранд, марҳамат, акай салоҷиро ба шумо тавсия мекунем. Комфортабелли автомобил шуморо ай Москва, ай Московский област мегиранд, соҳу саломат бурда мебиёранд. Ай номи канали Калхозобо ТВ салом расонед. Марҳамат, ҳатман занг занед. Ассалому алайкум, шер бачои канали Шаба YouTube ина бо худо хоҳа иншоалло ҳадди сад километри дига мондага граница рафтем омадем яме ай канал номиро ма гирифтаган ма на солижон ном дорум номиро ма гирифтан гап задем ина хайхидшона бурдем иншоалло соғ саломат гузаштан подписчикои каналда اگه اون چی گفتنی باشی نگب چی چه رفتی اومدی؟ سلام علیکم بچه های نمو گرانی صدر رفتیم صد پاییز گذشتیم این آمده خانه رفته سیم محمد برای کل کسی که برای گرانی سا میرو به غم برو یکون چی گم نیست همش تنجه اینم رحمت به همین شافیور که صد فایز قطعی رنگ برادر خودت میبرن میورد صد فایز ما خرسنده و زنده باشه Ассалому алейкум, подписчики Колхозобод ТВ. Бародарон азиз, имрӯз шумо дар нархҳои тахта, шифр, турба, арматур, чизе намуд истироҳи материал боша, шумо дар нишон метем. Манзили мон бозори Колхозобод, ин Европарои пара Колхоз Россия аст. Ана исмон Гилдаста, и пара чораҳаи ситафор аст. Ана рӯ пара инҷа дака магазини истироҳи материал. Ҳозир медонем бародарон азиз, видеоро то охир тамошо кунед дорои материалда чизе намуд боша ҳамаша шумо дар як якта нишон метаед нархоша га мезанед сетка боша сетка ароба боша ароба сим тахта шифр ҳама намуд ҳаста бародар азиз видеора то охир тамошо кунед бародар азиз ҳаштоду панҷ проценти мардумон подписка лайка наҷиқида тамошо карда ҳеста як хоҳиш мекунем ки ҳамин подписка лайка фуромӯш накунед дастгири шумо бародар азиз пешрави мо шумо чанда дастгирӣ кунед мо ҳама тарафҳо рафта шумода нархҳора нишон дода нархҳои имрӯза свежи нарх нишон дода мерем бародарон азиз жилет накунем бародарон азиз як лайк подписка ай шумо чӣ рафтестай шумо ҳама кам маълумотои наз наз нархора нишон додастем як дастгирӣ кунем бародарон азиз иншоалла ҳамин видеомон рекомендатсияда бубура бо худо хоҳад тарафҳои душанбе кулоб ғарм кадом тараф бошад иншоалло мерем фақат шумо дастгирӣ кунем бародарон азиз видеоро тохшо тамошо кунед ассалому алайкум бародарон азиз ба шумо як сехи дарпрозаҳои пластикиро тавсия мекунем манақи дастрас ин пластикмон эколини 500 сомон квадраташ роллер плас коричневый свет 700 сомон квадраташ установкаш ҳамаш дарониш роллер плас инаш 600 сомон установка дастаркаш ҳамаш ҳаст маъно боша барои криша любой намуд квадраташ даркор бошад светошам даркор бошад ва ҳамаш моро тайёр карда меҳтад сеҳи атай боҳодор аст ино боша барои масҷид истифодашам инам 700 сомон бурда часпонида устарам ката мета шиша пиша рӯчкаш ҳамаш дар ҷон шуда ина бародарони азиз дарри сафедмон дарри алюминий аст размераш 85 ва 182 нархаш 1100 сомонӣ инаш боша золотои дуб 1 ҳазор сомон размераш 80 ба 180 профил алюми пиронҳама агар шумо дар дигар сервисам даркор боша марҳамат рози нишон медиҳед бародарон азиз инаш кадом намуд сӯ даркор боша марҳамат ҳастанд ананаш фирмаи лега сафед оҳан оан установка дастрафка квадраташ 600 тамон инаш золотои дубаш фирмаи лега ина установка дастарта 600 самон инаш аз антрастит ана нав буромадагиай нав ак нав муда омадаеста нав соли 2023 позицияи нав ана инаш тёпли вариант тёпли варианти алюмин 750 сомон квадраташ инашам тёпли вариантай золотой дубаш ишам 750 сомон инаш сафедаш фирмаи лега алюмин 650 сомон марҳамат кунед инабо сипоси шумош сертификатшон будааст акаи баҳодор бародарони азиз ҳамин гуфтаги нархошон ҳамаш дастсафка установкаш дар даронош бепул марҳамат муроҷиат кунед дар рӯи экран рақамо ҳаст 15 сол кафолат дорад марҳамат кунед ҳама ҷо ба дастсафка установка бепул аз ҳисоби фирмаи корхонаи худамон ана бурда часпондан васл кардан ана пена мена зада установкаоша карда метием ҳамаша қоидаӣ карда иншоалло баракат биёред манзилмон бозори калхозобод ноҳияи ҷалби барқӣ ру барои гулдаста рупараш бозори баҳор аст ситафор мебели магазин аст ана манзилимон сех марҳамат сехи пластикӣ тамошо кунем мардони азиз видео тамошо кунед ҳозир нархоша истифода нишон медиҳам салому алайкум акасоинҷа баъдам ақа саломат хуб амонат мондаи коро магазини акаи ҳоҷи муҳайё мардони азиз шумо дар як хоҳиш мекунем ки касе ҳами сурои материал омад якм очурад як метр қати худатон қати бигирем биёен тахтаро чен мекунем чхеле размери чхеле чанд сомонай бемалол дида тамошо карда мерен ҳози аяла ҳами шифр сар мекунем а шифро айкуҷоан чхелер акаҷон шифри қурған шифри қурған 4 6 4 6 این بلمش 4 6 4 6 4 نرخوش 51 سومانی اگه با ارزان کده میتیم 51 سومانی نرخ انیخ شکا جان تلفن قطی نمیسا که نرخ انیشا اومده سودو کده پیش شما ده نرخ انیشا مقصد کی ای پیش بیا با مبلغ ارزان کده میتیم شفر قرغان 51 سومانی با ارزان میشه وا خب ایش چیکار نکنه با ارزان میشه ایش مکان هم واش ایش 4 6 ایش 4 7 نرخوش یگان نرخوشون یگان гарантияш чихел якабаанаи параметгара пара турбаи азбездин мехчолдамехчол чихел накамехчал 12 сомон. 12 сомон. Я асакаҷон не намудаш 180 сум, 180 сум аз онаш ҳам ҳастад метраж даҳ сума метраж ҳафт сума хеле хуш ҳам ҳастад хулас хаоси хуби хубш ҳастин ба қувати ба қувати 310 сома накад 310 хулас ҳамта бисёр акад ҳа намуда хай айпеш омада тамоша карда кадомеш ки мақбул боша ҳамоша бо аз он кадар ҳамаш аста метинам баъд синхор на касар синхор килош 15 сомон ака килош 15 синхор кило метраж нест не метраж нест амо баротам азиз ҳами магазин дур омадин ҳама чизо аст ижа туника пуника буген туника хеле свети ҳама чиз аст ози тарафи тахта мез кардем арматура кас арматура арматура ҳам будаст ҷа арматура 18 16 нархош чӣ хела бад нархо акаҷон дувозаш аста сию панҷ сум бо аста си сум 12 бо 16 хар хулоса ки ам чанд дақиқа пеш биё ашабо нахоша аз аз он кадам метин аз он кадам метин ши ва тинуко гулдор аст ага чанд ам ю чанд ям гулдор бояд 5 ши 54 сум сар мешавад 57 сум тинкаҷон бахша кардем тинка 57 сум хай бо хусмо мила як лист 57 сум 2 метр ка баланди 90 ба 2 ая о 90 ба 2 90 ба 2 чиниш ки не ё дуруг наше о 97 97 ка ҷон бардар аст 97 2 метр баландиш 2 метр 57 сум ка ҷон хай бо муомила дор бат светошон нақш фарқ намекунад свет ҳамаш як нарх ка ҳамаш нарх бо хачон наканеш дора на масачи дора мошам ҳама семент семент чанд сума семент ай моҳири семент аст 500 моҳири ами ҷавлин бахи ай семент ҳамҷа қазон 50 сума 50 сума 50 сума ҷа чи ана хоаксини ёвон аст ака 54 сума 54 сума 54 сума ҳама бад сетко аст ани ҳамон шакал сетко барои ана аст یو چند جا نکرد از میر چند اگه اورا؟ پنج با پنج میشم 25 سومان میشم 25 سومان 10 بدر 10 بدر غاز شده 10 بدر 40 سومان این برای حوض حوض در کل میشه برای حوض میگه اون سیاشکان رو کنم زمین رو میکفه برای اون کفیدم خلاصه هستم بعد سماره زد Хулас чизи намуд боша ҳама чиз аст. Мисол сетка, самарез, мехча, арматура ҳама чиз аст. Ана строй материал мезан турбай аз бизнес даст. Чанд марка ё? 85 сом хабо арзонш мекунем. 85 сом 4 метр. Хо, 4 метр бо арзон мешавад. Хеле метр ки агар боша, бирдан метр мисол чанд метр 10 фут боша, мисол 1 метр, 1 метр. Хеле метр ки боша, мебре метем шахажон. Ана нархои тахта чиқиш аст, нархои имрӯза. Тахта ин ахажон, нархои тахта имрӯза. Инаи ин ахажон 5 мебре қариб. قریب 5 میبره 4 7 این از گوشه مردم عزیز این از 4 7 قریب 4 8 میبره یک جون انا نرخش تخته 12 اش میگن نکید 11 میبره یک جون خب 126 سومان کا 126 سومان 6 متر معامله داره کمتر کنیم بگو معامله داره 6 متر یک جون این بور نامه دیگه خیر بو ارزان نکنیم یوش یک انا یک 18 خیلیش 18 میگن 17 میبره یک جون 17 میبره اینا پیشش بده اینا کجون اینا 17 میبره 16 نیم 17 17 شم هست اینا 17 زیاتره خیلی خلاص همین 17 میشه ده تری 42 یک جون 42 167 سومون یک جون 167 سومونی بو ارزون میشه خیلی اکا ارزون میشه مثلا دیگه که نخواهی گفتیسم از ارزون گفتیسم بو خیلی ممکن ارزون دیگه اکسون دوسم ارزون کنین این نخواهی گفتیسم اینا ایش اکا جون 45 хеле ғасиш чорним мебурад каҷон ғасиш чорним бояд буроя ина чорним даже зиёдтар мухимчорним зиёд тариф чорда чорда ба чорним чорда ба чорним ёш чӣ қилам ба 156 сомон 156 сомон хай бо шам арзон мекунем худа 142 ба чорним 45 42 акаҷон 143 сомон ёша 143 сомон шам хеле шам 14 ва 45 и 42 акаҷон 42 и севним акаҷон севним ба 14 14 ба 45 14 ба 42 14 ба севним 14 ба 32 севним аст и 115 сомон бихоҳ бо арзон мекунем акашам иш чанд мешава мештагиш 115 то 110 метиҳем акаҷон 110 мешавад анаиш да ҳарка ҷон навад сум даҳака ё навад сум акао чанд ба чанда ё ака ин ака ҷон шенук ним чора ё севним э, чора ана аксарият шака чор ро наи бро ина аксарият севним ина чор севним خلاص خلاص سی هفت تا قبول کرد اگر نکجون خدام سه متر هفت میلی متر سه سانتی متر هفت میلی متر کجون نخوش چند گفته نکورا وای نواد سوم کجون نواد سوم نواد سوم با ارزون نشاب و مکا ایشان دو زای کجون یک ساده 10 сомон ишам 12 кадон 117 сомон 117 сомон ишам 14 ба 45 вайҷа тамошо кардем ку ҳаваяишам аммо размер аммо нархо 14 ба 45 156 сомон кутабин хуҷа иш ана чи акадон чаш 20 20 мега 19 евро акадон 7 гамчи 7 ма 158 сом 158 сомон 158 сомон 158 сомон акадон ана иш акадон барои 4 ни Ара 4 нем? Ара 4. Таниш думни ман евро, кадан евро, 2 3 2 4 евро. Ага. Не. Хелиш но. Хулас худо шо мегирам, бубр кадам мегирам, мегирам. Мегирам 51 50 хаб мешар кадам ҳар дам. Иш 12 кадам. 12 шо меган, акид размеро гуфтасам ям размеро 12 шо меган, 11 мебрам, кад 12 ро на мебрам. Ага. 12 69 сом кадам. Ага. 69 сом иш половой атон половой половой завод тахта завод иш мекунам хеле иш ти 86 сомон мешлаги шайха ҷон 86 сомон ё 6 метр ҳамаш 86 сомон он ҷо мешлаги шайха ин арзон аша вақт чанба чанда ка дба мекунем ака ҷон половой дба д д д се мебра ка ҷон ин д ҳисобиш 14 хеле шайха ҷон 60 сомон. Бо арзон мешава қажон. Арзон мешава тамо. Иш 12 қажон. Лага мегира? Хо, лага 12 4 қажон. 12 ба 4. Хо, 12 ш мегани, таш мумкин 11 бура қажон. 11. 11. Ҷай асл 15 сомон гуфтем, ясл 10 сомон гуфтем қажон. Ҷа бо аста 120 сомон. 120 сомон. 12. Иш 10. 10 ҷа 100 10 90 сомон гуфтем қажон. Ки 10 111 сомон ҳай. Уш 10 90 сомон, иш ёздаҳсанкуамдаҳа иамдаҳа вай ичилу панҷай у сиву ҳафт сиву ҳаштаҳ ҳана сиву ним ҳо ҳана пиццатка пиццатка об мегам барои ана лага барои сирапилла партаян ина як аксарият мардин хариддор мекунанд ин тоза пиццатка як чор ним пиццат кунед чор ра кажон стандарт ровна чор мебирояд чор да ба чор чор ра ба чор ра кажон чори ягам мебирояд 140 сума хайб иш арзон мешава қарз арзон мешава чи арзон тар метен масалан пеш бе акан чи тар гира чи арзон мешава ин ахе ки чисе ки фитсан аҷан ҳамаша миҷа да мешава арзон мешава ва иш бифуна половой арзон мешава ам қай ин мишола 140 сума бо арзон мешава қарз и ҳозир нархои имрӯза нархои ҳамин ҳорӯза ака ҷаноб ҳози имрӯз шояд ду ҳафта пак зара айван се ҳафта ва ки нархо тағйир ва оша намадон нархо ҳамин числои имрӯз чандум ака имрӯз 15 март 15 март дар ки ин видеомо насиб боша пага худо хоҳад меброя пага бега меброя ду ҳафтара ака ҷаноб ҳамин нархо ду ҳафта се ҳафта ин нархо шояд места бори нава ки медроя авай тағйир ва аваша намадон ака чанд мешава ин нархо ҳамин бори ки ҳамҷа ҳаста ҳамин нархо метина кунад ю чӣ хеле ана якаҷон инаи тариш бист мегӯян низда мебурӣ низда 18 ба 40 18 ба 37 буд 167 ёша 167 167 кем кард инаш 20 кард аҷон 170 ма бо арзон мешавад иш 20 110 ма ишам 20 иш 170 сомон 170 сомон инаи ана 15 15 маган 14 лага уҷактами 140 сума бо арзон мешавад иш 120 сума акаҷон иш итариш 4 наябра 4 ам дурунҷа дора яки аксарараш 37 38 акаҷон 120 сомон. 120 сомон хулас ин. Бай 140 сомон, 120 сомон. 20 сомон бай 100. 4 нест ай. Бай ин бо 3 мм, 4 мм разница мекна, сомуш 20 сомон разница мекна. Фаҳмо. Ҷа каҷон даҳа гуфтем полавой на 50 сомон барои 4 нибо, ишон пола, ишон ха барои 4 нахе дом истифода мебаран. Ҳа. Баш 54 сомон, 50 сомон кутаби мекадем мешдагиша, иш 56 сомон мешдагиша каҷон. Ҳа масаки ҷои мешидагиш 56 сомон аст 4 метр тахта ҳам аст 4 метр аст ин 210 сомон гуфтем акаҷон 215 сомон ғавстар акаҷон бори нав омадаги як нав задаги мумкин ки 45 бурай акаҷон 45 45 бурай нигоҳ кунем на пештар мебаре на 45 мебурай акаҷон на 4 5 45 45 ба чанд ака 5 ам дурунҷа дора 45 ам дора хараса 45 тай сикода қалб кодан як шумо акаҷон 215 сомон 20 акаҷон 6 метр аст 18 шад ҳасад навад ҳасад навадсум мекунам ҳасад навадсум ҳаҷа полавой гуфтем тахтаи завод ҳаштоду шаш сум мешинакиша иҷа арзон шам аст ҳафтоду ҳафт сум ҳафтоду ҳафт сум иша ҳаму ранги ҳаму акаҷон гу тахтаи завод иш ана тахтаи мия обичне ҳафтоду шаш сум ваиш ҳаштоду шаш ҳаштоду шаш сум мешинакиша чор метрҳои акаҷон чор метраи понздаҳ ҳаштоду ҳафт сум чор метраи понздаҳ ҷа несад шил сум ҷа ака понздаҳ меган понздаҳ не чордаҳ метроя 6 5 фурхтесин. Ҳа. Хайр бо кадом 23 гира, бо арзон мекунем. 6 5 сомони як як сорча, як сорча акам сот куҷо россия қозоқистон акам ами россия шумо мегӯед ака ита аниқша намедонам ака ҷон россия мегӯем се мо қабул мекунем россия гуфта қабул мекунем дурӯқ дар кор нест ака ҷон се ки мо ам гуфтаги мо амро мекунем россия гуфта қабул мекунем ки намедонам аниқ ҳаст нест ака намедонам аргалита гуфтем ака ҷон нарса 65 ме хабу бисётар гира арзон мешавад арзон мешавад то 60 ма мумкин ака арзон шавад 59 60 ма мешавад ака ҷон ҷабо тол будай тол ака абзане ку тол 12 метр ака ҷон 12 метр як рулон. Ё, як рулонш 12 метр як. Аҳа. 80 сум акажон. 80 сум. Ҳо. 80 сум. Ҳа симо аса сим барои гирди апалафка мебандан, сим барои ҳамаи ягон чер мебандан, си араматор, параматор симо. Кило шакажон 15 сум. Кило 15 сум рулон мена сафеш аса, сафеш хат ки масалан 15 мешина ки яне ки сиё ё азо мешай як чим дигар. Ака ё апелка? Апелка. Ё ин фурушия? Апелка фурушия. Як кило каметаре да барои аз каси апелка дар кор боша ин аҷа ҳаст табдай. برادران عزیز اخیر بچه ها اپلیکه اپلیکه گفته دیست این اپلیکه بده فروشی قبچهش ده سامون های اپلیکه همی تخته های حالا سیمای سیمی شش های ها سیمی شش های کلوش ده سامون کلو خطیم شده کنیم کلوش ده سامون ده سامون ها سیمی خواه سامون بکوش ها سای سیمی بعد اکجام برای مغازین های نگر اپرات رو بدیم реклама занимался. Я не знаю, где чанта реклама сад выбрала, да? Ага. Фруш магазином, но агар да кор боша, река арзунтар, когда мы тем чел размеру махул боша, он заказ не знал. А там мы не брали, мы тем хожем. А, шумо уже? Я пара барем река брал. А, дига ма тахта фруш магазин да река. Да кор боша, шумо тарга да мете. Тахта шамиура? Масад ки тахта ша ахмон масад, а му река магазин, а базе треза фруш да река, да река паталош да кор боша, пачифор. Мы брали арзунтар, когда масад да размер хотя. Размер хотя ҳамун стандарт разилс чанд дақиқа боша бароварда мекунад ягъ одам ҳисоб мерам ёрон нахе баъзе багарча ҳисоб мерам брекет паталош немерам адига ҷо мерам ҳамун нахе ҳисоб ҳамҷа ҳамо размери ҳисоб на ҳисоб зада метем кажон арзон кадам метем о айтга дом сат наёра на ҷаҳ ҳаста ҳамо пурбой аз биза размери калон шама ҳаста то аз биста ипара чанда буд боша ҳаста аз биза шо лават боло 18 квадрат ҳам кажон аҳа о 60 мо квадрат ҳай 230 сомон ҳам кажон бо аста ҳам гаш зард ҳай ку ва 15 квадрат ҳам сиқ сиқ гора о ва 15 квадрат ҳай 140 сом. 140 сом як рулон шам. Мигзал якан баро бастан. Пак дуруст аст, ака дуруст. Аҳа, баро дуруст буд. Да, ба 15 дуруст баро стафилон баро он шумо на. Да, ба 15. 380 сом на кадом. 380 сом. Метракин ки ма хуб шам мебрем метем кадом. Ама 6 метр. На, дуруст аво чемпион кадом. Да, ба 15. Даш мигани хан на мебрем кадом. هش چهاردنیم پونزده هش چهاردنیم دهیش خلاص اینه برادرlarimiz bundan sonra çordaneyim de vurur. Ne peş konuşu meti. Çan somun ne? ka? Sesle açtı sonra. Sesle de açtı sonra bardan aziz. Hadi kan paçif frasa can. Bu da kan paçif paço bir sürü rahmet nan. E paçif ne yaptı? Bir kan paçif çila af somun akadi. Çila af somun eş 58 e 51 somun akadi. 51 somun az beş şamba da yo? Ya çen yakne akadi. اینا چهار چهار شش چهار هفت کردم چهار هفت ба чор чори ду чори ҳафт ва чори ду хулоса ки вай чилҳафт сумш панҷо як сум кузун бо дорим янам дигар шастпан сум шастпан сум шастпан сум чанд ба чанд панҷ панҷ ду кажун панҷ ду ба рака пачифа панҷ ду ба 100 piasă. Ne 100 megan. Taraf pataloş patalokor mizanına taraf. Hadi pas jor apşıva mutna. Ne bir taraf akalla kilo ne gibi yakı 25 taroziş 25. 25 25. Yak sadı çilse sonra. Koyan amca. İ razmer şanda ka kayda. Razmer 0 hay. 0 0 hay. Yak milimetre ya. Yaga kaçon yaga. Yaga. Yaga. Yaga şu da var. 120 тумон. 120 тумон. И чи фар дорад оқати? Иш арзонтараш, масалан, ин мулоим ак аҷон. Лак надорад, вай лакиров не, лак задаги. А бурош тони када лак задаги. Вай лак задаги. Тамом. Ман бад ин ту кен шона мекам барои фотолог карам занам баъд ҷо шоф бой мемунам, не барам мезанам. Ихидоим дастмон, донаш пон. Хулас, дурони матидан чизе дар кӯ боша? Ҳаста, я? баъзе ҷода испан пуспан мекунам масад анам ду метра боша ки го мол нагзара э, гирдаи заминора мекунам ду метра ду метра се сад шаст сому накава дах метра дах метра як рулонаш ине арзонаш масад як сад шаст не сад ҳафтод сум ёша ҳамо خلاص برادران عزیز این مغازین حاجی اکای محیرا را تماشا کردین نرخوشا دیدین در روی اکران رقمش میمونیم بریم حالا زنگ زده مراجعه کنین نرخوشا ارزون در کدام تا عینوم کلخوز ابوت به گپ زده مردان عزیز نرخوشا سکیت کدام و ارزون در کدام تا خلاص نرخوی امروز را تماشا کردین مردان عزیز یک تک تا پادپیس کر لایک فراموش نکنین ба канали калхозобо тв хушомадем мардон азиз арабо чанд шида карабо 500 сомали российский. Российский, а? Так вот, а? Ин бардан аз боша инам российский. Оли балло жой дан кадагисин. Ага. Все марни бара истифода ин бара. Пуш мекинем ки масал на бара. 500 сом бо арзон меша. 500 сом ха бо арзон мекинем. Ин бардан аз бара стройка дар кор боша марҳамат араба. Российский бдай на оптимал. Дидаги боша ин хататон. Хастаем кричизо. Марҳамат тамошо кунед.